Thank you. رابینسون داره ازتون استفاده میکنه از منم استفاده کرد कोसीने ये सब स्ट्राइक वो बेसनीन دستا بالا تکون نخور داشتم دنبالت میگشتم بتمن تو چی کار کردی؟ از اینجا ببنینش این شاه بشکه باروتیه که ریدلر کبریتشه من میتونم از پس خودم بر بیام مثل نور که وقتی میره تو آسمون فقط واسه خبر کردن من نیست بلکه هشداری برای اوناست این تلسمت را که اجراش نکن وان میدونم که موسیقی برس مفهومیه که من هیچی ازش نمیدونم اما حالا تو دروازه بین بادو باز کردی و حالا هر کسی میتونه از اون رد بشه و بیاد بدون گیما ما کابوس واقعی شروع شده برای محافظت از دنیامون انجام بدم تو نمیتونی همه چی رو کنترل کنی استرانج. برای درمان یه بیماری تا چه حد میشه پیشرفت تا جایی که درمان از خود بیماری هم بدتر میشه مایکل موربیوس دیگه از آدم خوبه بودن خسته شدی ها؟ احوال شما